Mais mas tantos peixinhos no fundo azul do mar. Tantos, mas tantos peixinhos no fundo azul do mar. E assim. São tantos, mas tantos.